aí, seu objetivo para esse ano é emagrecer, minha amiga? Priscila, por que você está falando de emagrecimento? Tu não falava de organização? Pois é, você vai ver como é que as duas coisas andam juntinhas agora nesse vídeo que eu vou falar tudinho. Então, não sei se você tá ligado, mas há algum tempo, desde o início do ano, eu entrei para um tipo de dieta diferenciado e a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês e deixar bem claro, tá? É que eu não sou nutricionista, eu não sou médica, tá? Então repete comigo assim, a Priscila não é nutricionista, a Priscila não é médica. Se eu quiser seguir as dicas delas, eu, dela, eu primeiro preciso ir no meu médico e conferir se tá tudo ok. Tudo bem? Dito isso, vamos ao restante do vídeo. É, o que acontece, desde o início do ano, tá? Eu resolvi mudar os meus hábitos alimentares, começar uma dieta e tudo mais. Eu tava bem acima do peso, dividi isso com vocês esses dias aí pelas redes sociais e é claro que vocês devem ter percebido, né, nos vídeos que eu tava meio cheinha e tal. É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E o vídeo também engorda, tá, gente? sim isso não quer dizer que eu estou mais magro mas é, o vídeo dá uma engordadinha. Então eu queria emagrecer, tá? Eu estava no total 10 quilos acima do meu peso. Pois é, você pode olhar pra mim e pensar assim, nossa, mas a Priscila é tão baixinha, ela parece magrinha, não sei o que. Justamente por eu ser baixinha, né, eu não posso ter um peso tão alto, tá? E isso tocou um alarme na minha cabeça quando eu fui ao médico e descobri, né, através dos meus exames e tudo mais, que eu estava inclusive com gordura no fígado. É com acompanhamento de todos os médicos aí que eu tenho frequentado, com toda uma equipe e tudo mais, eles me aconselharam a seguir um tipo de dieta. Né? Se você me acompanha há algum tempo, você já deve ter visto que eu sou uma pessoa que começa muitas dietas e que desiste de várias dietas. Quem nunca? Pois é, Prazer, Priscila. Eu já fiz isso várias vezes, tá? Já comecei alguns tipos de dieta. Olha, vezes que eu entrei na academia, eu não sei nem quantas, assim. Quantas vezes eu entrei na academia e um mês depois eu tava fora, nunca mais voltei. Ou então paguei, fui a duas aulas, nunca mais. É uma dificuldade toda vez que eu vou começar alguma coisa novamente, né? Seja uma dieta, seja uma rotina de ginástica. Porque assim, a família, os amigos, todo mundo já sabe né? Que eu sou uma pessoa que desiste dessas coisas. Então eles já ficam assim, mas de novo, mas de novo, mas de novo. Não sei se você aí em casa passa por isso. Então a primeira dica que eu queria te dar, ó, cabeça. Primeiro, é, tá tudo bem. Você desistiu um dia, e isso não quer dizer que você nunca mais possa tentar. É lógico que eu acho que a gente não deve ver as coisas da seguinte maneira. Ah, não, eu vou tentar mais uma vez, e se não der, tá tudo bem. Não, eu tô realmente levando muito a sério, tá? E eu realmente acredito que dessa vez vai ser para sempre, sabe? Vai ser realmente uma mudança de hábito e não apenas uma dieta temporária. Vai ser uma mudança de hábito de exercício físico e não apenas uma malhadinha temporária. Eu já desisti outras vezes e tá tudo bem eu recomeçar. Recomeçar faz parte da vida. A gente às vezes desiste mesmo, né? A gente procrastina, o nosso dia, de, dia é corrido, mas eu acho que você tem que sempre estar tá em busca de alguma coisa que se adapte ao seu dia a dia, de alguma alimentação que se adapte ao que você pode fazer e lógico, para isso também a gente precisa de algumas artimanhas, a gente precisa mudar um pouquinho a nossa cabeça e os nossos hábitos para poder ter uma rotina melhor, uma saúde melhor. Segunda dica é sobre agenda. O que acontece? Eu comecei a pensar o seguinte, eu tinha que fazer exercício físico. Eu comecei pelo exercício físico antes mesmo da dieta. Eu tinha que fazer exercício e as desculpas que eu sempre me dava era tipo, ai não, porque eu gosto de ir de manhã, mas eu não tenho conseguido acordar cedo. Ai não, aí de manhã tá muito sol. Então assim, eu parei de desculpas. Dessa vez eu parei de jogar dinheiro fora, pagando academia e não indo mais. Então eu contratei um personal para estar tá comigo na academia. E aí, assim, cara, é o horário que eu marquei com ele. E aquele horário, ele para mim é sagrado, porque ele é o meu horário. É o meu horário de ir pra academia, é o meu horário de passar uma hora ali pensando em mim. Assim, eu não gosto nem de ficar com o celular na academia, ele fica na bolsa, guardado dentro do armarinho. Cara, e aí me ligam, acontecem coisas. Ah, porque a gente precisa marcar uma reunião de emergência. Eu falo, cara, 4 horas eu tenho academia. Se você quiser, você marca as 3 e eu posso ficar até as 4. Ou se você quiser, você marca as 5, que eu já estou em casa de novo. Ponto final. Ninguém mexe na minha agenda. Se você começa a abrir a sua agenda para todo mundo, você começa a virar a agenda dos outros. Sabe? Fixar um horário que seja para você e que ninguém mexe. Outra dica muito, muito, muito legal. Eu viajo muito, vocês sabem, várias vezes aqui eu gravo coisas. Nesse momento eu estou num hotel né, em São Paulo. Então eu viajei, saí da minha rotina. E quando a gente sai da rotina, a gente sabe que é o momento perfeito para a gente se dar uma desculpa. A senhora não estava de dieta? Não. Senhora, senhora! E falar assim, ah não, mas poxa, são três dias em São Paulo, né? Eu não vou malhar não. Que nada, sabe o que, que eu já faço? Primeiro, já escolho um hotel que tem academia, de preferência, tá? Se não tiver, não não tem jeito, ah, o hotel não tem, vou ter que ficar no hotel que não tem academia. Mesmo assim, eu trago um tênis, um shortinho, uma blusa, um top e uma meia e vou malhar. Eu cheguei aqui no hotel, a primeira coisa que eu fui fazer, quer dizer, conheci o quarto, né, e fui conhecer a academia, tá? Vi que a academia fica aberta de cedo até tarde, então eu vou ter um horário para amanhã, hoje eu cheguei de noite, amanhã eu já tenho o meu horáriozinho, cara, nem que seja meia horinha de esteira eu vou fazer, né? Diferente dos treinos que eu faço lá com o meu personal. Mas eu vou estar tá em movimento, tá? Eu não vou estar tá me deixando cair naquele ciclo do tipo assim, ah, toda vez que eu viajo tá tudo bem eu não malhar. Não, não tá tudo bem, faz parte da minha rotina agora malhar. E olha, se minha mãe escutar eu falando isso, minha gente, ela vai cair pra trás, porque ela vai falar assim, falei a adolescência inteira pra essa garota fazer isso. Ela levou 30 anos na cara pra aprender. Mas é assim, gente, a vida é assim. Como eu viajo muito também, tá? E aí não serve só pra viagem, essa dica que eu vou dar agora, serve também pra quando você for sair de casa é, não tenha vergonha de levar marmita para rua. Às vezes na rua o grande problema são as tentações. Você vai passando, vai... só tem coisa que você não pode comer e aí isso atiça a sua vontade. Se você tem coisas que você pode comer, tá tudo bem. Então o que, que eu faço? Sempre dentro da bolsa, em viagem ou mesmo para ir na rua passar o dia inteiro, eu tenho isso aqui, ó. Potinhos pequenininhos ou aqueles saquinhos Ziploc pequenos, aqueles de cozinhar tá? Umas miudinhos com nuts, que são umas coisas que eu posso comer. São aquelas amêndoas, castanhas de caju, uva passa, essas coisinhas eu misturo um pouquinho, boto ali no saquinho. Isso aqui quebra é um galho danado. E outra coisa, né, gente? Água, tá? Muita hidratação, muita hidratação. Então, assim, como a gente acaba bebendo mais água quando tá fazendo dieta, eu acho que é uma coisa natural, o seu corpo pede. Uhum, uhum. O que, que eu faço? Cara, essas garrafinhas assim, às vezes eu compro na rua, bebi, eu já guardo ela dentro da bolsa, porque ela, é, ela é molinha assim, ela meio que amassa, né? Daqui a pouco eu vejo um bebedouro. Cara, eu sou a louca do bebedouro, a louca de pedir água de graça. Aí vou, paro num bebedouro, encho minha garrafinha, bebo água. Paro num outro lugar, consultório médico, tô no consultório médico. Eu falo, tem bebedouro? Ah, querido, deixa eu encher minha garrafinha. Você quer um copinho? Não, querido, eu quero uma garrafa todo, para que você não sinta sede, né, e muito menos fome. Quando você estiver com fome, tenta beber água antes um pouquinho, porque pode dar um estalo diferente aí. Ah, e a grande última dica eu guardei agora pro final, tá? Porque muita gente me perguntou assim, ah, Priscila, mas ok, como é que você fez? Você foi é, aos poucos cortando as besteiras, não sei o que? Não, da noite pro dia eu acordei e eu falei assim, vou começar a dieta hoje. What? Às vezes tem que ser um pouquinho radical. Eu sei que há limites, tem gente que tem criança em casa, não sei o quê, mas o que, você pode fazer em termos de organização de comida na sua casa? Livre-se de todas as besteiras que tem na sua casa, que estão fora da sua dieta. E se você tem crianças, tem besteirinhas em casa por causa disso, separa uma coisinha que seja só sua. Deixa uma cestinha, uma caixinha dentro da dispensa só com as suas coisas. Ah, a sua dieta permite barrinhas de cereal, é, alguns biscoitos integrais, não sei o quê. Separe isso tudo numa caixinha e coloca lá seu nome e fala assim, ninguém mexe pelo amor de Maria Helena, porque senão eu vou bater na mão de vocês. <laughs> E aquilo ali é só seu, para ninguém mexer. Avisa todo mundo, sabe? Explica para as pessoas da sua família, até para eles colaborarem, assim, não virem comer um mousse de chocolate na tua frente. Pô, galerinha, vamos comer o um mousse lá na cozinha, né? traz só a gelatina para frente da mamãe. Deixa a tua geladeira mais organizada, isso vai fazer você ter mais clareza na hora de você comer, na hora de preparar uma refeição. E principalmente, tá para mudar esse hábito de alimentação, né, que para mim não é só uma dieta, é uma mudança de hábito. É, tem uma coisa que a gente precisa trabalhar diariamente aqui dentro, que é o seguinte, é pensar o que que você quer com essa dieta. Ah, eu quero emagrecer 20 quilos. Mentira, você não quer emagrecer 20 quilos. Sabe o que você quer? Você quer voltar a caber naquela calça jeans que você cabia. E aí eu tô falando coisas que eu sinto, tá, gente? É, você quer voltar a botar um biquíni na praia. Você quer voltar a ter aquele olhar de admiração do teu marido falando assim, pô, tá gata, hein? emagreceu, tá bonitona. É muito além, tá? Do que só assim, ah, eu quero perder 20 quilos, eu quero perder 10 quilos. No meu caso, eu penso assim, eu quero ter mais saúde. Se eu não começo a cuidar da minha saúde agora, como é que eu vou estar tá com 50, 60 anos? E aí eu sempre penso assim, eu olho para uma comida, é, às vezes eu sou uma formiga total e na minha dieta eu posso comer algum tipo de chocolate, mas é um chocolate 70, mais saudável e tudo mais. E eu tô super feliz com isso, porque eu olho para aqueles doces sensacionais, maravilhosos, cheios de chantilly, eu penso assim, cara, isso deve estar tá gostoso, mas isso não vai me fazer bem. Isso vai entrar no meu corpo como um veneno, entendeu? E eu não quero isso. Por quê? Qual é a minha meta nesse mundo aqui? Eu tenho uma missão muito grande para levar para as pessoas. Seja você, qual a missão que você tem? Seja ser mãe, seja ser esposa, seja ser uma grande empresária, seja ser, se você é homem também, seja fazer um grande negócio na sua vida, ter uma família incrível, cuidar dos seus filhos. Qual é a tua missão nessa vida, né? A minha missão tá? É ser uma mulher que mostra para vocês que organização é possível, que organização é legal, não é chato, que dá para todo mundo se organizar, que dá para ter uma família organizada. Eu vivo isso na minha vida e passo isso para vocês. E a minha missão é muito grande, é espalhar isso para milhões de pessoas. Como é que o meu corpo, que precisa levar essa mensagem, vai levar isso se ele estiver acima do peso, se ele não estiver saudável, se ele não estiver bem alimentado? Sei que é um pouco papo meio cabeça demais, mas foi assim que eu mudei meu mindset, foi assim que tudo começou. É lógico que dia 1 de janeiro sempre faz uma grande diferença, né? Porque início de janeiro, início de ano, a gente sempre pensa, não, vou emagrecer, blá blá blá. Foi ótimo porque eu comecei bem ali, mas assim, você pode começar amanhã, tá? Eu não sei que dia esse vídeo vai ao ar, mas pensa assim, se amanhã é segunda-feira, ótimo dia para começar. Mas se amanhã é um final de semana, ótimo dia para você começar também, você vai ter um pouco mais de tempo para poder chegar em casa, organizar tuas coisas e começar a alimentar melhor o teu corpo. Pensa nisso, é, se você está aqui é porque você gosta de organização, tudo que eu falo aqui é um pouquinho sobre a minha vida ligado à organização para ajudar vocês. E ó, dá um joinha também no vídeo aqui, né? Pô, fiquei aqui esse tempo todo dividindo com vocês coisas incríveis que eu tô fazendo e que estão dando resultado. Eu espero seus comentários, estamos aqui para falar de mudança de mindset, de organização e bora organizar. Beijo, porque organizar transforma.